amici e bentrovati in questo nuovo video Finalmente ci stiamo rimettendo a paro con quelli che sono i video e tutti i weekend che sono stati trascorsi Come avete visto arriviamo da un bottino pieno di 100 punti negli ultimi due weekend Quindi è tutto riaperto Ci presentiamo qui al Mugello con meno 22 punti dalla vetta che è Tarani Ovviamente come io mi sono avvicinato mi sono anche allontanato e sono scappato dalla terza posizione in campionato che è Critelli attualmente a 40 punti circa da me. Prima di partire con il video però voglio fare due chiacchiere. Dopo i 100 punti ottenuti a Magione e a Varano, di chiacchiere ce ne sono state di tutti i colori. Mi hanno detto che avevo le gomme tarocche, mi hanno detto che eh, le mie gomme erano spennellate, mi hanno detto che... Comunque, il trucco per andare forte sul bagnato, sapevatelo che sono le gomme sapevatelo, eh? io, io ve l'ho detto, io ve l'ho detto, quindi sapevatelo che per andare forte ci vogliono le gomme. Quindi, insomma, eh, mi hanno anche portato la macchina in verifica, tra l'altro, che sono venuti fuori 93 cavalli. Sì, 93 cavalli. Quindi, figuriamoci, insomma, eh, beh, si sa, si sa, sul bagnato ci vogliono le gomme. Allora, ragazzi, io... Eh, non, non, non, per niente insomma, ma chi viene dal kart sa che la guida sul bagnato nel kart è fondamentale. Visto che il mio storico, e torno a ripetere, magari non so se l'ho già raccontato in qualche video, io da bambino ero tarchiotto, ben più largo di adesso insomma, e il mio punto forte era sul bagnato perché sul bagnato più sei pesante e più vai forte. Quindi ovviamente è inutile dire che io facevo la danza della pioggia, soprattutto quando ero nella 60, poi no, già nella 100 non più, però era sempre una danza della pioggia, quindi magari prima di, di parlare, di accusare, provate ad informarvi e chiedete, chiedetemi, perché ve lo spiego volentieri, come ho già fatto con altre persone che corrono con me, come ho fatto con lo stesso Nasca che tutti conoscete, ma l'ho fatto anche con eh, Andrea Bovillini che ormai è un mio carissimo amico ho, ho, spiegato un po' a tutti come si guida sul bagnato quindi magari prima di, di accusare provate a chiedere comunque aperta e chiusa parentesi del, delle accuse di come si guida sul bagnato, anzi per, eh, per, chiudere il cerchio farò un video dove spiegherò magari quali sono le tecniche per guidare sul bagnato, quindi prima finiamo tutti i video delle gare e poi farò un video dedicato alla guida sul bagnato. Quindi direi di smetterla di chiacchierare e di andare al video. Premetto, ci sono due turni di libere e nelle qualifiche mi hanno fatto togliere la telecamera, quindi non ci sono le, le qualifiche. Però ho fatto la pole position. E sì, sul bagnato. Vabbè, però ho fatto la pole position. I'm losing my control Your light is gone And lonely darkness fill my soul I wish that you could save me From my isolation It's way too complicated Let's stop this conversation Let's stop this conversation story figata raga è una figata pazzesca perché Casanova, Savelli, arrabbiata 1, arrabbiata 2 tutta in pieno anzi no eh, in pieno non ancora ma sicuramente in gara si arriverà a farla piena le qualifiche non lo so perché probabilmente potrebbero essere bagnate quindi in qualifica chissà ma per la gara se dovesse essere asciutta sogno e ti devo dire che ci vuole un fegato a parte a farsi tutto spalancato ma sapete cosa? Quando arrivi nella Savelli che sei così in fondo e guardi le arrabbiate che sono così lontane beh, figata pazzesca se avete modo in... con qualsiasi macchina fate due giri al Mugello perché è qualcosa di spaziale io vorrei mandare uno spezzone di video ad Hamilton, perché io ho solo parzializzato sul bagnato nella Casanova, buttandomi poi nella Savelli piena. Eh, vorrei dire che sull'asciutto... Beh no, volevo dire che sull'asciutto sono buoni tutti, ma... No, forse no, non sono buoni tutti. Però glielo vorrei mandare un pezzo di video ad Hamilton. Chissà se magari magari gli, gli arriva, lo vede, chissà, proverò. Gli invierò, gli invierò un pezzo di video, sì sì sì sì, lo farò. Comunque, da asciutto è bella e da bagnato è ancora meglio. Fighissima raga, fighissima proprio. Ok, come vi ho già detto prima, non ho il video delle qualifiche Uh, vi, vi, posso mettere giusto lo spezzone in cui stavo mettendo la telecamera ma me l'hanno fatta togliere quindi sì, solo quello eh, però ho fatto la pole position e, e, sono partito primo, sì, in gara 1, in gara 1 partirò primo, sì. Eh, mi dispiace che l'unica qualifica dove ho fatto la pole position fino ad ora non, non l'abbia potuto documentare. Vabbè, però Detto ciò, io vi auguro un buon Natale perché sicuramente se state guardando questo video nel momento in cui è uscito siamo nelle imminenze più assolute di Natale, quindi io vi auguro di cuore un buon Natale, un felice anno nuovo e ovviamente problemi Covid a parte perché è stato un anno un po' particolare per tutti quanti, quindi prima lo archiviamo e meglio è, ma chissà cosa verrà nel prossimo. Va bene, ancora una volta chiudiamo qui il nostro video, ciao amici e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!